Saluton al cio, jeni vudia via dio. Hodio estas peria tago ci tia en Sidneio, sed hodio mi intensas labori ce la Esperanto domo kun Dimitri de nove, ni daurigos nian reno vigon de la domo, kai anca mi credes ke caia venos, li didis ke li venos, sed ni vidos, char li ofte shangia sian decidon je la lasta momento. Mi ai shuoi ancora o estas malpurai, pro la lasta tempo kia mi estes ce la Esperanto domo. Do pasint mercrede mi faris interviuon ce la Esperanto esperanto domo kun alia esperantisto a principe pri um, esperanto sed ankaŭ mi parolis iom metro pri amikumu la artikolo kun la elsendo um, jus estas publikigita, mi metos ligilon en la periskribon, eble vi ŝatos aŭskulti ĝin. Ankaŭ vi ŝatas la fakton, ke oni diras, ke mi estas tutmonde respektata jutubisto en la Esperanto-komunumo. <laughs> Saluton, kiel vi? Bone? Do, mi supozas, ke ni bezonas ĉi tiujn ilojn hodiaŭ. Do ciu vi cioi memoras che antaue estis ponedo ci tie, cae nun tute ne estas. Do hodia ni simple intensas farbi ci tion la tutan muron, uh, cae nun mi iras alla gast chambro, cie dima jam comences labori. Uh, cae ni compreneble ni devos farbi ci tion, sed shainas, fec, vi prescal ne paus vidi cie la... Um, la supero de la po uh, porodo estis antaue, Eh, eble pro la lumo, kai, kiel vi povis vidi nun? Oh, un momento. Ah, la pordo nun aspectas kiel pordo, ne plu <laughs> kiel truo en la muro, ah, krom tio tie. Eh, do ni farbos, kai kion alian ni faros, Dimitri? Ni, ni changes la directo por... Oh, yeah, yeah, ni devi changi la directon, yes? No, no, ne, ni changes, ni bezonas fari oh, ah, okay, yes, ah, yes. Mi forgesas menci Dimitri Shangis la directo de la porodo kaj ni parabos tion. Do kai, ankaŭ ni bezonas shangi la plankon. Ah, yeah, Eble eb, yeah. ni hodiaŭ tamen. yeah, Yeah. Kaj certe. Certe ni faros uh, faros kisas la floor to No, eh, do ni en metos ĉi in plankojn yes. uh, angle ni nomas gin floating floor, mine ne tute ne kiel Esperante do ji simple estas plankoj. Yes, fakte ni bezonas krei la vorton por ja, yes, yes. Do, eble ti estas la flosanta flosanta planko, planko sed ti havas strangan ideon ĉar mi imagas ke ĝi fakte flosas kaj moviĝas kiam vi promenas sur ĝi. <laughs> non è fatta idea che ti eh, ti ne bisogno ...ke... nail yeah yeah yeah ni ne nail nailing yes ca ti anche povas... io mette movie ne movie che se se la temperatura changes Ah, yeah, yeah, do you pause grand kai mal grand depende de la temperatura. Doni just drink is near town, kai manjis bis vito in kai non ni intenso sfacte commenti labori, ah kai mi deva sublumici ti un muron por perfect digi gin anta only faro boss gin, do mi on non. Do mi just finis sublumi la muron ti ti kai non mi simple intenso eble vi pos vidi. Ti Mi devas uzi... Mi ne scias kiel nomi gin, fakti mi simple montras. Esas tiu multe da iloi. Mi rigado, kiu decidas fin fine al veni ci tie, no? Mi ciam filmacias cion kion mi faras, nu lasi tempe me, sed ne gravas. To kaya fin fine al Li estes eble du horoin mal sed... Nur nur horo kai duono. Nur horo kai duono, sed... Almenau li venis dum la giusta tago, Tio estes ciam bona afero. Do mi supposes che nun Dima devas laborigi vin, do fo iru, faru ion. Mi esperas che tiui vestagio in estas via e play luxai kai bonai, char post nun ili estos mal purigitai. Yeah, yeah. Mi mi corprem... Yeah, <laughs> eble. Ah, vi devas attendi Dimitri, kai list si gos vin pri precisa tion kion vi devas fari. Do la plano nun estas, pro tio che kai es citie, kai mi devas plenigi la fendoin ci into inter la pordoi kai inter la tegmento kai la muro kai tio plu kai poste uh, ankaŭ plu plu vian ah je ankaŭ mi devas plenigi tion kai eh! <laughs> post tio mi kai kai kun laboras por farbi la muron ni ne kun laboras char mi bezonas lian helpon mi simple devas <laughs> rigardi lin por certe certigi ke li ne faras ion stultan mi tuti ne faros ion stultan kia mi, kia mi stultumas kia Ci La superbajo esta si farita, kai ni nun deve sta du horo in kai ni pos fari la superbajon. A ah, kai nun mi so da video skion ali du faros. Mi shatas balbuti. Kion vi faras? Ni vas tenas Ki al vi tenas tio? Ditan generazio. Yes. Ne, chu ne, tio es es kaito. <laughs> Ah. Minets. Don nun es es tempo por tag manji. Dima restos ci tie, li simple farbos, dum mi kai Kaya ni alidos uh, accetas mangiagion, char mi credas che vi jam accetas, ciune? Yes, yes, yes. Do poste ni simple cune manjos, discutas stulta in afero in Esperanto. <laughs> vi bene devas laboregi pura fori igin. mi, ne has fingron kiu mi posto vedi <laughs> Ne, fakte, um, uh, oleon, se estas, char ah, mi faris pasin semaine, mi besonas usi oleon, char tio feke faris nenion. <laughs> Mi simple nun seracias oleo pra Kaia Do ne estas, do mi sposo che li simple dovas mangi kun farb i manoi. Do ni just finis mangi ca nun ni commensas denove labori Ciel vi pobs vidi Dimas is tie cun Kaia ca li simple instruos a li Ciel esti bona laboristo Ciar Kaia eses la plei feca laboristo, io mai Sed, bone <laughs> Do jen mia tre bona laboro. <laughs> Fakte kai faris fadis chi tun poridon. Jen chi on li faris unu porido. Kai shines ke oni chudis en li bushon. Shala ke havas par bon ti. <laughs> Do nun es es la hado y es es frenesai kai ni balda finos chi Do mi simple vols monte di kel kind of Kai Kaya ist das Attackanta. Moskvito in Affekt in Nove. Okay, bone, mi montras tion kion ni faris. Do Dmitri faris ĉi tion. Tre bona laboro Dmitri. Um Kai Anka ni faris la kahelo in ĉi tie. Ah Kai mi farbis la chambron. Anka ni farbis. Anka ni farbis ekstere, sed mi ne povas montri tion nun ĉar simple estas tro maluma ekstere. Do Hey, permesu a mi rakonti ŝercon. Ah, eh, bone, buone faro. Che la verino è sta Char ili havas menstruen. Menstruen, tu mi gardis. Ah, fec, che anche li ne havas cotta mekinon. Do ni nun estes je la fino de la filmo, mi estes laca, mi estes heime, do se vi shatis ci tiun filmeton, vis cias kion vi devas fari. Shatu gin diskonigu, gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin cioin en la veronta filmo. Kai se vi ne estos tie, mi venos al via domo con Kaia, kai li metos sian pugon en vian visagion.